ұлытау облысы берік әбдіғалиұлы сіздерде бөлінген қаражаттың үлкен бөлігі игерілмей қалып отыр аяқталмай қалған жобалар көп қандай шара қабылдайсыздар құрметті әлихан асқанұлы әріптестер ауыл ел бесігі бағдарламасы аясында бюджетті нақтылау барысында жиырма екінші жылғы май айында ұлттық қордан төрт ауылдық елді мекенде бес жобаны іске асыруға алты 634 миллион теңге бөлінді оның ішінде төрт фельдшер акушерский пункт құрылысына 480 миллион теңге және жаңаарқа ауданында дене шынықтыру сауықтыру кешені құрылысына 154 миллион теңге қаралған құрылыс монтаждау жұмыстарының конкурстық рәсімдері қарағанды облысының құрылыс басқармасы жиырма екінші жылдың он төртінші маусым он төртінші тамыз айларында ғана өткізіліп келісімшарттар ұлытау облысы он бесінші қазанда берілді облысына Э, жыл қорытындысы бойынша э, үш миллион теңге немесе елу алты пайызы игерілді э, қаражаттың игерілмеуі жалпы ауа райының жағдайына және қарағанды облысынан шарттар бойынша міндеттемелердің кеш берілуіне байланысты болды биылға мына жобаларды бойынша айтсақ он ауылдық елді мекенде бір бүтін оннан алты миллиард теңге он тоғыз жобаны іске асыру көзделген ерік әбдіғалиұлы ауылды елді мекендерде әлеуметтік және тұрмыстық инфрақұрылымды құру бойынша жобаларды іске асыру өте маңызды ақша бөлінеді енді сіздердің жұмыстарыңыз соны тиімді ә, пайдаланып іске асыру сондықтан жаңа сіздің себебіңіз ақша уақытылы бөлінбеді деген себепті біз қабылдамаймыз жұмысты уақытылы орындаңыздар